ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਰਹੇ ਨਾ